Γεια σας Pontio από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγες μέρες καταφτάνουν πολιτικοί αρχηγοί για να τάξουν λαγούς με πετραχίλια στη Θεσσαλονίκη. Στις ποντιακές παροιμίες πρωταγωνιστικό τα Σοφία... Ω, ναι, όβασον και επεκεί κακάντσον. Δηλαδή, πρώτα κάνε το αυγό και μετά κακάρισε. Αφιερωμένο σε πρωθυπουργού, υπουργού και βουλευτές.